Рассмотрим интерференцию на примере схемы Юнга. Для начала вспомним условия максимума и минимума интерференции в общем случае. Максимум наблюдается в том случае, когда разность хода равняется 2m умножить на лямбда делить на 2, то есть четное количество длин полуволн. Иногда это переписывается как m лямбда. Минимум интерференции наблюдается для случая, когда разность хода равняется 2m плюс 1 умножить на лямбда делить на 2. В обоих случаях m принадлежит z. Теперь вспомним саму схему опыта Юнга. У Юнга был источник света S, а дальше стояла диафрагма, в которой было два отверстия, которые являлись источниками, вторичными источниками света – в нашем случае мы их обозначим как S' и S два штриха. Также на определенном расстоянии, которое, кстати, намного больше, чем расстояние между источниками, что мы отметим вот здесь, L значительно больше D, от источников располагался экран. Вот это расстояние, это расстояние от источников до экрана L. Также в нашей схеме обозначим расстояние между источниками. Расстояние между источниками – это D. Соответственно, L значительно больше, чем D. Теперь проведем ось симметрии в нашей схеме. И обозначим точку пересечения с экраном как точка О. Теперь нам необходимо а, определить в какой-то произвольной точке, которую мы назовем А, а, что в этой произвольной точке будет, максимум либо минимум. Для того, чтобы а, это определить, нам необходимо найти длину оптического пути от источника света до данной точки. Вот это расстояние мы обозначим как S1, так как это первый источник. Вот это расстояние обозначим как S2. Будем находить данное расстояние, исходя из теоремы Пифагора, то есть используем прямоугольные треугольники, которые образуются. Вот это расстояние, соответственно, будет d делить на 2, Вот это расстояние также будет d делить на 2. Теперь, исходя из нашего прямоугольного треугольника, вот, это, вот это, кстати, расстояние АО мы обозначим за x. Исходя из прямоугольного треугольника получим то, что s1 квадрат равняется L квадрат плюс x минус d делить на 2 в квадрате. То есть мы использовали треугольник S' вот эта точка пускай будет B, A. А. То есть здесь пометим треугольник S', B, A. А. Для второго случая используем треугольник S2 штриха. Это будет точка C, A. А. Так и запишем S2 штриха, C, A. Тогда получим s2 квадрат равняется l квадрат плюс x плюс d делить на 2 в квадрате. Теперь попытаемся найти разность хода, которая получается для луча 1 и для луча 2. Точнее, между ними, которая получается. s2 квадрат минус s1 квадрат равняется L квадрат плюс x плюс d делить на 2 в квадрате минус L квадрат минус x минус d делить на 2 в квадрате. Раскроем теперь эти квадраты по формуле квадрата суммы и квадрата разности. L квадрат плюс x квадрат плюс x d плюс d квадрат делить на 4 минус l квадрат минус x квадрат плюс xd минус d квадрат делить на 4. Теперь посмотрим, какие из слагаемых самоуничтожатся. Эти, вот эти и вот эти. Тогда получаем s2 квадрат минус s1 квадрат равняется 2xd. Теперь с левой стороны мы видим, что у нас есть разность квадратов. Распишем это по формуле. s квадрат минус s1 умножить на s2 плюс s1 равняется 2xd. Теперь Посмотрим на вот это условие. L значительно больше D. Естественно, рисунок это не отражает, так как расстояние должно быть существенно больше. Но если это условие выполняется, мы используем его вот здесь, а именно S2 плюс S1 будет равняться 2L. Теперь перепишем полученные нами формулы. S2 минус S1 умножить на 2L равняется 2XD. Отсюда получим то, что S2 минус S1, или по-другому называется дельта, то есть как раз-таки наша искомая разность хода, равняется XD поделить на L. То есть мы нашли для какой-то произвольной точки, какая получается разность хода. Теперь обратим внимание на условия максимума и минимума и применим его к нашей точке. А именно, посмотрим, где будет максимум. Так и подпишем. Максимум. Разность хода должна равняться m лямбда. И это равняется x d поделить на L. Таким образом, получим, что x для максимума равняется m лямбда L поделить на D. Рассмотрим точно так же ситуацию для минимума. Перепишем условия для минимума. 2m плюс 1 лямбда делить на 2 равняется x d поделить на l. Отсюда получим x минимума равняется 2m <coughs> плюс 1 лямбда L поделить на 2D. Таким образом мы получили координаты для точек. Вот это будет максимум, максимум m ного порядка, это будет минимум m-ного порядка. Теперь необходимо еще посмотреть, а какое же будет расстояние между соседними максимумами либо минимумами. Тогда рассмотрим максимум порядка, э, вот так вот запишем, максимум порядка m плюс 1 и отнимем от него координату максимума порядка m. Посмотрим, что получается. Получается m плюс 1 лямбда L поделить на D минус m лямбда L поделить на D. Получаем, что расстояние между ними будет лямбда L поделить на D. То есть, получается, что расстояние между соседними максимумами не зависит от порядка максимума. То есть мы можем сказать, что дельта x, расстояние между ними, равняется лямбда L поделить на d, то есть является величиной постоянной. Таким образом мы будем видеть вот такую картину. То есть максимумы и минимумы будут друг от друга равноудалены. То есть у нас будут Э, полосы затемнения и э, просветления одинаковой ширины.